Cześć, e, jestem Dawid. E, jestem frontend developerem i chciałbym Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda e, frontend w firmie PGS, bo frontend w PGS to nie są tylko przyciski i formularze. Jest to cała społeczność ponad 130 frontend developerów. I dlaczego społeczność? Bo dużo rozmawiamy. Posiadamy właśnie takie zespoły podzielone na m.in. typu React, Angular, czy Vue, ale też wiele innych i niekoniecznie y, są to grupy czysto technologiczne, bo to nie jest tak, że tylko siedzimy i się uczymy, bo lubimy siebie nawzajem i spędzamy czas nie tylko w pracy, ale i na różnych integracjach, y, na różnych spotkaniach. Y, mamy nawet swoje własne spotkanie. Nazywa się All Frontends jest to dedyko, dedykowane e, spotkanie dla, dla frontendów w całej firmie. Nie oszukujmy się, pracując e, w projektach nie zawsze mamy kontakt ze wszystkimi, a na takim All Frontend możemy i, i się zobaczyć, i porozmawiać, ale i również pochwalić się tym, co udało nam się osiągnąć, e, w jakim kierunku nasz front idzie. Mamy swoje seniority levels, a seniority levels to nic innego jak zestawienie umiejętności miękkich i technicznych. Po co one są? No mniej więcej jest to po to, żeby określić nas jako deweloperów, w którym momencie naszej ścieżki deweloperskiej się znajdujemy, aby móc wiedzieć po jakim gruncie stąpamy i do czego dążymy, czego nam brakuje, co byśmy chcieli uzupełnić, a co już umiemy. Bardzo się lubimy, lubimy spędzać razem czas i nie tylko w pracy, ale również i na konferencjach. E, jesteśmy nie tylko słuchaczami, sami organizujemy własne wydarzenia, różnego rodzaju webinary, live'y, czego skutkiem jest Angular Week czy chociażby React Days. Wiecie co jest fajne? Fajne jest to, że w pgs się możesz e, rozwijać własne, indywidualne zdolności, które posiadasz. A jeśli chcesz się o tym przekonać, zapraszam.